Do not expect anything from this video because we were too lazy to shoot this. One hour later. Two hours later. One eternity later. अरे यार मम्मा तो आई नहीं रही जाने दो इससे अच्छा तो नाकू नहीं खा लूंगी मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी क्या हुआ मम्मी फोन फोन आ दे दो इतने के लिए बुलाया मैंने सोचा कुछ हुआ तुम भी ना जाने तो ये ही देखते हैं चैनल अरे यार ये तो पंद्रह पेजेस का लेसन है माय गॉड कैसे पर कैसे पढ़ पाऊंगी यार हूँ यार इससे अच्छा तो कंफ्यूजन पढ़ूंगी हाँ चाहिए and therefore The cell is the basic structural and functional unit of all the living organisms. chapter done and अरे यार आज तो मैं बहुत बिजी थी बहुत काम किया मैंने आज आज का दिन तो बहुत बिजी डे था for honey rest so guess good night